Residentes en el sector Las Flores de esta ciudad denunciaron que desde ayer les fue suspendido el servicio de energía eléctrica, a pesar de que mes tras mes pagan el servicio. En esa calle allá abajo no hay luz. ¿Y por qué? La corporación que vino la, de norte. ¿Por qué? A cortar luz que habían robado y entonces dejó lo que estaban pagando sin luz. Bueno, que ayer estaban trabajando ahí, eh, eh, según ellos estaban trabajando, que la iban a que iban a poner la lámpara, que era la lámpara que estaba dañada. Entonces, de ahí para acá, para acá anoche cuando la conectaron, de ahí para acá no hay luz. Pues sí, tengo un niño que se hay que remodelarlo con bomba y se me aficia. Y si, mi niño se me asfixia, responsable de noche. Que hay gente que roban luz, pero el que la roban, uno no tiene culpa con, eso, de que el otro la robe. Que ellos son los que tienen que tener su seguridad para que no se la roben. Pues no lo pueden pagar. Bueno, yo lo que digo es que para acá están pagando la luz, que, que hay gente que se la roban, pero nadie puede pagar todo igual. Dicen que el norte debe revisar quiénes son los usuarios que no pagan la electricidad para no pagar justos por pecadores. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.